продал кассету своего проекта Angel of God с альбомом Dress Первопресс 1999 года NN Studio Немцова с текстами. Тут, кстати, вот для ознакомительных целях ты можешь на моем канале назвать Angel God Death 1998 описал CD и прослушать этот альбом он знакометил целях ссылочку сейчас ты увидишь Сегодня продал два диска Factor Zero Модель выглядела так. Это Domination of Evil. Альбом переигранный. Альбом проекта Angel of God Death с вокалом. Все песни, которые были без вокала, теперь переиграны в третий фестиваль 2019 года с вокалом. И второй диск это сингл с Даркусом на вокале. Стиль Hell Black Metal сингл. А это просто оставил, это там клеющаяся наклейка, э, которую можно наклеить куда угодно. Там на лоб можно клеить, можешь сюда, можешь сюда, можешь туда наклеить, можешь сюда наклеить, куда хочешь, куда, на холодильник. Вот, вот так выглядело. Прикольно было, футболочку такую, чтобы сделал кто-то, красиво будет, очень даже. Все. Все интересные вещи смотри сейчас, что будет в выпуске. Бага-бага. Покупай диски. Цена диска 60 гривен. Цена этого диска 40 гривен. Пока-пока, цены растут. Физические носители тоже растут в цене. Пока-пока. Это две сидерки, все. Пока-пока. На Лыксе я выставил тираж 22 штуки. И этого тираж 22 штуки, две копии, две штуки уже проданы. Этого одна, одна штука продана. В наличии 21 штука. Этого 20 штук. Все. Смотри, что будет в выпуске прямо сейчас. Хайль! Тебе привет, твой клуб очередной серии Metal TV. Номер 160, сегодня 3 ноября 2019 года. Сегодня я расскажу о своем саундтреке Тон Абарт, который в этом году отмечает свое 20-летие в клубе ЛФ. 23 ноября приходи, 18.00. Будет много трэша, дэдграйда, металкора, блэк металла, много пива, водки, текилы, коньяка и т.д. и т.п. Вкусной закуски, уютной обстановки. Пока-пока. Вот. Вот как выглядит перво, э, первопресс. Первопресс выходил только в 2001 году в виде кассеты. Смотри фотографии сегодня, и ты услышишь по 20 секунд каждого трека. Вот так выглядело переиздание репресс. Ну, можно сказать, первопресс на CD в 2017 году на Кузьминис Рекордс. Это э, под лейбл Эгоизм Продакшн, московский лейбл. Вот, а так вылетел диск. Издание 20, 20 штук всего. Тираж Limited Edition. Это тоже Limited Edition, 20 кассет всего. Также ты увидишь сегодня фотосессию <clears throat> видеокассеты нашим вторым выступлением. Дата там указана. Мы выступали вместе с Eternal Scream, ну, и Горгапс, и другими командами. Смотри, смотри фотосессию и заходи на Facebook в нашу группу Торн Апарт. Там ты увидишь очередную, очередную главы номер два с историей данного альбома и с историей выступления. Также ты увидишь там ссылочки на ознакомительный альбом «Потаенный грин» и ссылочку на наше выступление 2001 года в ознакомительных целях. Ну, понятно, что не в супер качестве будет. Потому что на, на DVD, на DVD качественно все, да. Фотографии ты увидишь, вот тарель, эхо войны. Вот. Так, э, что еще хотел сказать, что еще хотел сказать. Так что ты увидишь фотографию покупателя с моим диском, который я в том выпуске показывал, который я продал. Вот аппарат также ты увидишь. Так же много ты чего увидишь. Переходи по ссылкам внизу на нашу страницу э, на Facebook. Только на Facebook есть официальная группа Тон Набор Юг Украин. Вот. Там будет статья очередная. Переходи по ней. Также ты вступай в группу закрытую, также ты там сможешь почитать, какие группы участвуют до встречи. все подписывайся на мой канал. Пока-пока. До встречи. Следующее воскресенье.